Astăzi este despre a transporta. În uh, Dex este a căra dintr-un loc în altul ceva. Și am găsit o metaforă perfectă pentru o relație frumoasă cu partenerul. Uh, Ce ar fi dacă în momentul în care vreau să-i reproșez ceva partenerului, îmi dau seama că de fapt îi transport reproșul de la mine către el. Și atunci normal că el va transporta invers. Uh, reproșul pe care i l-am dat eu mi-l va transporta înapoi la mine. Apropo, Adina, am uh, ref- uh, asta, acum am refăcut video pentru că Adinaur, exact după ce am spus chestia asta, am strănutat <laughs> și știi că se spune că atunci când spui un adevăr, strănută cineva sau tu. Um, ce-ar fi să facem așa? Să um, transportăm unul către celălalt uh, mai ecologic, adevărul. De exemplu, nu-mi convine ceva și sunt gata să-ți reproșez și uite, mi-aș dori foarte mult să um, să mă crezi că sunt pe care să-ți reproșez dacă nu mă înțelegi. Oricum să îmbraci într-un, uh, într-un adevăr puțin mai uh, ecologic și atunci primești înapoi transportul la fel cum l-ai dat și tu. Tu ce părere ai? Ceau!